É, galera, vocês lembram deste vídeo aqui que eu fiz? Este, este aqui. Até coloquei em caps look. E isso é uma brincadeira. Eu fiz o vídeo zoando. Aí ontem eu fui ver. Existe de <laughs> verdade. É o que? Meu Deus, véio. Existe de verdade. Mas tipo, não, eu acho que não existe no Brasil, é só pra, tipo, outros lugares. Olha aqui. Meu Deus, né? eu falei zoando e tem de verdade. Aí, ó. Garena Mobile Private. É, é oficial isso. Aí, ó, oficialzinho. Eu acho que não tem no Brasil, mas em outros países deve ter. <laughs> Meu Deus, velho, não acredito. Como que isso foi acontecer? Eu fiz um vídeo zoando. Eu acho que é tipo para outros países o jogo, sabe? Porque no Brasil não dá pra baixar. Olha aqui, deram 4 dislikes. Olha só. Meu Deus, eu faço vídeo zoando. Quando fui ver, não é que tem? <laughs> o quê? <laughs> Falou, galera. Dá um like aí no vídeo. Dá like pra mim.